好，下面的这一道，好，往上包住上线，凹回来，变成一个凹字，哦，一个凹字，下面是一个交叉，好，那上面的这一条，从这个交叉下面返回来，穿到洞里去。 好，上面的往上拉，下面的往下拉；上面的往上拉，下面的往下拉。你在拉的同时，把这个结让它推，跟前面一个结紧紧相靠。好，上拉下拉。好，我是这一组。好来，好一个结，这样紧靠着一个结。好，那你在我们这个在做的时候，它有一个小技巧，就是你这个凹其实不要打太大。 因为你打太大，你等下要收，那个距离会比较远，所以你打小小一个就好。然后打的时候呢，紧邻着前面那个结，好，紧靠在那个前面那个结的身上。它这样子等下会比较紧。上面开始。对，下面的往上凹。下面的。对，往上凹。对，没错没错，往上凹，打个凹。对，这样子一个凹字。好，就把上面那条包住。然后上面的这一条呢，从这个凹的。 胯下回到洞里，这是重复刚才的吗？对对对，这个结就是这样子，这样子步骤去一直重复，重复连接就好了。然后我们在整理的同时呢，好，你可以让它去跟前面的这个结紧紧的靠着，靠在前面的这个结。那你可以用左手的拇指跟食指的力量去把它往往这边抓，让它靠在前面那个结的。 点面对你打的很漂亮，很漂亮，对你打的很好。对，好，上面往上拉，下面往下拉，把它拉紧，整理好，好，然后跟前面的结紧紧相依。好，好了以后再打一个。第三个。对，没错，你的没有错，把它拉紧就可以了。对，好，那同样的动作再重复，下面的打个凹，把上线包住。 好，那上线呢？从这个凹的下头回穿到洞里，上面往上拉，下面往下拉。